Hoy vamos a probar la inteligencia de Dasha con estas tres pelotas dentadas. ¿Será capaz Dasha de superar los tres niveles de dificultad? ¡Sí! ¡Vamos a empezar ya, papi! Por lo visto nos ha dado cuenta que todavía no están preparadas. ¡María! ¡Lo siento! <laughs> ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... Comenzaremos poniendo los premios en la pelota de nivel 1. ¿Preparada, Dasha? Como veis, Dasha tiene que intentar sacar los premios que hay dentro de cada pelota. La pelota de nivel 1 a Dasha le cuesta muy poco terminarla. ¿Qué pesa? ¿Ya te la has acabado? ¿Eh? ¿Ya te la has acabado? ¿Qué estás mirando? Eso, ¿quieres otra? ¿Eh? ¿Cómo te gustan, eh? ¿Cómo te gustan, eh? A ver, vamos a mirar. Mirad. Se lo ha acabado todo. Pues claro, papá.

esta pelota tiene los dientes muy pegados y a Dasha no le bastará solo con chupar. Es casi imposible que pueda terminarla. ¿Estás seguro? ¡No me lo puedo creer! Se tira la pelota ella sola para que cuando rebote en el suelo se suelten los premios que hay dentro y luego se los comes. Y ahora la tira por la escalera para que la pelota suelte más premios aún. ¡Súper perdonada! Con esta inteligencia podría dominar el mundo.